狼ご無事で何よりフクロウは切りましたすまぬ九郎様すまぬなすべきことをなしたのです狼ありがとう父がこれを持っていましたこれは床桜の枝かそうか フクロウが持っていたのかはいこれでまた一つ源の甲に近づきましたああそうだな狼よ巫女様甲の材料を手に入れましたおおそれが 源の甲の石か妙な形をしておるなやはり祀られておりましたそうかタケル様の記されていた通りだったなはいその石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀るそう書かれておりました腰入れうん それはどのようなところじゃ岩戸の奥の洞窟ですふんそのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのかまあ考えても拉致が開かぬなかぐわしくん九郎様あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ そうかかぐわしくとは源の好機をまとうことそれを指しておるのやもしれぬな狼よようやく叶うなこれできっと源の好機を抱きしめることができるだろうさあ香炉に集めたものをくべてくれ。 勢い巫女様狼不思議よ、うん、案ずるな深くは切らぬ不思議を抜いてくれぬかはいすまぬが目を閉じてくれ もうよいぞ狼大事ありませぬか大丈夫胸のあたりを少し切っただけだ、うん、これが源の好機か何やら無性に懐かしい はいどうじゃ何か変わったことはあるか匂いとそれから源の宮その言葉が頭から離れませぬ源の宮タケル様が書き残されていた通りそこから戦況に通じているのだろうなその源の宮への行き方だが かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていましたうんそなたは源の好機をまとっている岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう節立ちはマジか頼むぞ狼よ御意 なすべきことをなすまでだ 顔を寄せねばわからぬほどだなんだ流飲のよどみその兆しが出ておるのやもしれませんよどみと我が師道元より聞いたことがあります流飲の力は死を重ねることでよどんでいくよどみはたまれば必ずあふれればどう病が 杞憂ならばよいのですがもしなすべきことをなさねば巫女様がそうおっしゃっていたおそらく何か秘められているそうですかどうしたタケル様の記録に 解釈という言葉がありましたおおそらく解釈とは流院の巫女の命とともにその節を断ち切ること何だとこのまま節立ちの道を歩まれるならば不思議で郎様巫女様のお命を絶たねばならぬ 死立ちこそが九郎様の望みそれは承知していますですが狼殿九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか流因は常ならぬ力そのような道もあるやもしれぬならば狼殿九郎様を殺さぬ道それを共に 探ってはいただけませぬか巫女様は死なせぬありがとうございます手がかりを探らねばなはいうんそうか巴殿の狼殿私に一つ心当たりがあります調べを進め 分かったことがあればお伝えしましょうああそれからこのこと巫女様には伏せておくはい狼殿九郎様を殺さぬ道 その手がかりをつかみましたこれを人帰りはいここには書かれています流飲を断ち人に返す道があるとそのためには床桜の花がいるようです以前お伝えした通り床桜とは タケル様が戦況より持ってこられた桜ですですが何者かが枝を倒り花を持ち去り床桜はやがて枯れ果てました床桜の木そのものが失われてしまったのです木そのものがない当然に床桜の花もないかはいですが 持ち去られた枝には花がついていたそれが見つかればあるいは床桜の枝とはこれか父が持っていたのだフクロウ殿がですが花はもうないようですね、うん、どうした 床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですがどうも記憶がおぼろげなのですお二人のお墓を何床桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います何か思い出せるかもしれません いらしていたのですね何か思い出せたかいいえあいにく何も何もかはい思い出せずすみません私の古い友ならばその頃のこと何か覚えているかもしれませんあれでらで 症状と合ってきます症状武士殿の古い名です これを渡せばあの人死んでしまう狼殿いらしたのですね武士殿からは何か聞けたかいいえこれといって人帰りについて 何か別の手がかりを探さねばなりませんいずれかが死なねばならぬそれはどういうことだ聞いていたのですか教えてくれ私は見たのです あの日床桜の木の下で巴殿が自陣されようとしたのをなぜ自陣など巴殿はこう言っていました流飲の血を受けた節はその主を縛ると人帰りのためには 流因の血を受けた者が死なねばならぬかはいその通りですだが人帰りもならなかったはい不思議りがなかったためでしょう、うん、私は九郎様をそしてあなたも失いたくはない どの道も行き止まりなのです何を隠しているそれも聞いてしまったのですね教えてくれなすべきことをなす巫女様と同じようにそうしたいのだこれを これは鈴かきっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょうフクロウ殿とあなたは縁が深いそれを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません備えてみようどういった記憶かは分かりませんですが それはフクロウ殿が持っていたものどうかお気をつけて狼殿ではまたほう話が違うではないか。 お主何故生きておるまあいい 平田屋敷存外にたやすかったなフクロウの手引きもなかなかのものではないか俺はつかねえなあのじじいはどうにもうさんくせえや <laughs> あれはけど上下道だぜ正成さんよまあ我慢しろいかに企もうと 所詮は田舎の外れ忍び何ができることもあるまいで俺銭と酒さえ都合してもらえりゃ文句はねえぞ 戦場で拾った飢えた狼がよもやここまでになるとはな父上まこと惜しいだが斬るぞ